Im Open House geht es darum, dass wir Menschen lieben, dass wir Jesus lieben und dass wir ihnen die Liebe von Jesus können zeigen können. Das Bistro, das wir haben, ist einfach ein Mittel zum Zweck, damit wir ein Ambiente schaffen können, wo Leute angezogen werden und reinkommen, damit wir wirklich einfach das Leben teilen, von Jesus erzählen, beten, evangelisieren, Worship machen. Einer unserer Werte ist Einfachheit, Kindlichkeit, radikal. Wir haben eine Gemeinschaft, die in diesem Haus wohnt. Andere Leute, die dazugehören, die nicht in diesem Haus wohnen. Wir essen viel zusammen. Die Gemeinschaft ist aber trotzdem nicht im Fokus, sondern es geht darum, dass Menschen hier von Stadt Thun Jesus lernen kennen. Tiefe mit Jesus, das ist ein Thema, das uns mega am Herzen liegt. Und so haben wir gemeinsame Worship-Zeiten, wo wir Gott suchen, wo wir vor ihn kommen, ihn loben und preisen, voller Dankbarkeit, aber auch manchmal wirklich bitten und flehen. Dort dürfen wir einfach wirklich stark werden in dieser Beziehung zu ihm, dass das einfach alles erwähnt. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Wir haben auch einen Volontär und freuen uns darüber, wenn noch mehr Volontäre dürften kommen. Wir haben ganz viele Sachen, die man, die man machen kann. Zum Beispiel der erste Volontär geht einmal in der Woche mit einer Gruppe von Leuten auf die Straße und erzählt von Jesus. Es ist sehr ein Anliegen im Open House, dass es äh, nicht ein Konferenzdenken oder ein punktuelles Einsatzdenken ist, sondern es geht um einen Lebensstil bei uns. Und so wie Jesus jeden Tag hat predigt und Wunder und Zeichen da, glauben wir, dass der Lebensstil übernatürlich ist und dass, äh, dass einfach überall wir hergehen, jeden Tag, mir kaufen, beim beim Baden, äh, in der Bar, am Kaffee, am Netz, überall sein Reich freizusetzen. Und wir erleben, wie Jesus im Zentrum steht, wie wir dürfen erleben, dass Wunder und Heilige passieren im Bistro, in, so im Garten, in der Gesellschaft, wenn wir äh, miteinander unterwegs sind. Alle, die in diesem Open House Projekt mit drin sind, sind auch Teil der Bewegung Plus Tun. Wir dürfen immer mehr erleben, wie sein, wie sein Reich immer mehr zunimmt. Menschen dem Jesus begegnen, Menschen geheilt werden, befreit werden und wenn noch viel mehr sehen, wie sein Reich in Liebe und Kraft freigesetzt wird und wie Menschen geheilt werden, Tote aufstehen und explosionsartig wächst hier in dieser Stadt in diesem Land.